Coba ba'a nunca ka'am tu'unyo tu'un sabe. Ka'an sa'ana. Matsanabin ayuk. Pachidi Kuni chung kuni Lehu kena la kwa'am huigena. Inchi tiki, eh. Machakish usat at tanish.